Anikiwa ah, ni mimi hapa bakteria. Anakubali ah, mwanangu nyukie. Atwende ah, hapo producer Samoi. Asija sikia e. Mama. Ah, do you remember me? Eh? I remember you. Ah, do you remember me? Eh? I remember you. Mito yule disiboy we bwana wa kwa kitambo Ah, mito yule disiboy tulosomaga kidato Mito yule disiboy we bwana wa kwa kitambo Mito yule disiboy tulosomaga kidato Asijasikia eh, amini kwamba nikiwa ni mimi hapa bakteria mtumbali watoto waka mapenzi nataka twe wote, pokea simu nataka tuongee, unanifanya dele miniveshe, mina kupenda mchumba usongee kwenye mapenzi nataka twe wote, pokea simu nataka tuongee, unanifanya dele miniveshe, we kwani mama Jose mwenyewe si anaelewa kuja kwenu mimi kutoa barua na masela wenyewe watoto amenikimbia oh. we mama mbaya, wanangu amenikimbia oh. mama, watoto amenikimbia oh. we mama mbaya, wanangu amenikimbia shemeji yenu amenizingua we mama mbaya, wanangu amenizingua shemeji yenu amenizingua we mama mbaya, wanangu amenizingua we, we mama po popote ulipo nitakufuata wewe, ndo changu kiburudisho we mama po popote ulipo nitakufuata wewe, ndo changu kiburudisho, we mami yo, we baby yo, yani tangu ondoke mwenzako mibeti yo, we baby yo, we mami yo, nitatuma comment nikikuona kwa kio. O oh, jamani, dia exi yo kwangu dia exi mi mwenzako na kuita dia exi yo kwangu dia exi kisafi chipsi miskaki wamekuteka mawaki. Ona leo nimejua, nimejua kubwa pua, kumbe so wingi wa kamasi. Umenitonesha kidonda mie, tunanifanya minakonda konda miye la muviza za kanumba miye waini ndio nenda kasumba mie, umenitonesha kidonda mie, tunanifanya minakonda mie, penzi la muvi za kanumba miye Wendi Jone na Kasumba mie, ongeza sauti ya redio, wamekusika masikio, moyo mofanya kanyagio, hayakuwa matarajio. Ongeza sauti ya redio, wamekushika masikio, mofanya kanyagio, hayakuwa matarajio. Mbona mama wa kisasa tupakula kitambo funge chumbani mama mama mbona mama wa kisasa tupakula kitambo funge chumbani umo umo umo Una mama kama vipi ngiakatisema naye msuka ukipanda magetoni nenda naye wekati ngiakati kama vikisema naye msuka ukipanda magetoni nenda naye wekati ngiakati na masela sema naye ukipanda sema mama pisikari pisikari mama pisikari pisikari anakubali meneja Nisalimie watoto wa visa blokeni, ah, unawasalimia watoto wa Sobibo, ah, watoto wa maji chumvi, utawala omboi, ah, watoto wa Kiba, watoto wa Yompombo. Producer Lassie anisalimie director baba yake Amani, watoto wa Morogoro Polowadi saba sita saba anakubali sana jaja eh.